ናሁ ጸገየ ወወሃበ ተአምርከ ናርዶ ሳይረግጥ ማለት ነው። ይሄ ከዚያኛው ላይ በመጽሐፉ አያይዤ ያልኩትን እየረገጥኩ ብያዋለሁ ቅኝቱ ላይ። ስለዚህ በዚህ በልኩ ላስተካክሉተኝ። ሳይረግጥ ነው የሚለው፣ በጸናጽሉ ግን ረግጬ ሳይረግጥ ብያዋለሁ። ከዚያ ላይ ረግጬ ስላልኩት በዚህ ነው ማለት ነው። ናርዶስ እያለ ማለት ነው። ለቤተ ክርስቲያን ዘይሄው ዘለቤተ ክርስቲያን ክርስቲያ ተአምርኪነ ርዶ ለቤተ ክርስቲያ ቤተ ክርስቲያን። ሁለተኛ ነቢያት ደብረ ኃይል ወደብረ ጥበብ ደብረ ኃይል ወደብረ ጥበብ ያለው የጎንደር ባአታን ነው። ስለዚህ በሌሎች አድባራት ቅድስት ደብረ እገሌ ማለት ይቻላል። ተውላጠ ስም ማስገባት ማለት ነው። ደብረ ኃይል ያለው ላይ ቅድ ቅድስት ደብረ እገሌ ደብረ ብዙሃን ተውላጠ ስም ማስገባት ማለት ነው። ነቢያት ደብረ ኃይል ወደብረ ጥበብ ቅድስት ደብረ ብዙሃን ወኆኅተ ምስራቅ ገነ ጽጌ ጽጌ ምስራቅ ሶስተኛ ተሃቅፍዮ ለሕፃንኪ አመቤተ መቅደስ ቦ እንዘ